ዛሬ እሁድ ነው። አመሻሽ ላይ ነው። እሁድ አመሻሽ ላይ ነው። አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ እሁድ አመሻሽ ላይ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። ይሄ እንትኑ ይሄ ፀሐይ ስትገባ ያለው ይሄ ቀለሙ ከተራሮቹ ሰንሰለት ጋር ሲጨመር በጣም ነው የሚያምረው።